Намасте, дорогие друзья! Меня зовут Зульфия. Я приехала из Москвы, мне 34 года. Выбирала школу Акши-йога Шала а, по отзывам в интернете. Я сейчас а, считаю, что я сделала правильный выбор, потому что когда я сюда ехала, у меня было много сомнений. Я не собиралась быть преподавателем йоги. Больше я ехала, чтобы узнать о своих а, физических возможностях, о том, что такое йога. И скажу откровенно, что сейчас экватор, что сейчас а, я узнала, что мое тело может больше, чем я думала. Но думаю, что это благодаря а, профессионализму высокому преподавателя, потому что э, занятие э, строится так, что осуществляется индивидуальный подход к каждому участнику группы. Также э, я сейчас задумываюсь над тем, что я бы хотела преподавать йогу, потому что то, как ее освещают, таким целостный такой подход к йоге, э, с точки зрения философии, с точки зрения анатомии, с точки зрения э, мудр, пранаям, э, все занятия построены так, что я понимаю, что это здорово иметь такие знания, это здорово даже каждому человеку понимать вообще, как устроен мир, э, о том, понимать о том, что может его тело и установить Э, гармонию нашей души, нашего разума и физических наших возможностей. Э, я благодарна Вселенной, благодарна себе, что я сделала правильный выбор, так как выбрала школу Акши Йога Шала. Э, почему я пишу отзыв? Для того, чтобы люди, которые выбирают, куда поехать, послушали мнение людей, которые здесь уже находятся, и сделали правильный выбор. Благодарю.